tumekubaliana? Tana tumekubaliana? tutashirikiana, tutashirikiana na wale wengine wote ambao watakosa nafasi ya uongozi tutawapangia ndani ya serikali, si ndio? Hata hata huyu hata huyo gavana wenu Dado, mkimfukuza nitamtafutia kitu kidogo ya kufanya huko kando kando, ndio ama aende nyumbani kabisa. <laughs> nasikia <laughs> ati, na, nasikia alinunua bodaboda na shilingi elfu mia nane. Hey, maajabu ya Musa haya bwana eh? Hii bodaboda ya elfu tisini hey, eh, hata hapo yeye amejaribu <laughs> eh? <laughs> Basi wacha nimuite ndugu yangu Hussein Dado. Tumekubaliana, huyu ndio gavana wetu jameni, huyu ndio gavana wetu. Very good. Very good.